mamela ke besenze esiphi sandi u andithi ngoku sizawujonga ke ngoba simbhala njani ne kodwa mamela jonga apha kum onke amehlo apha kum nizawuqale nindijonge kuqala ndithi umntu uba sibhala njani u ne ndizawujonga kweli cala ne siqala entloko sijikele sihle sisike umgca ndizawuphinda siqala entloko sijikele sihle sisike umgca Ndizawuphinda kwesithathu. Nijongile na? Ndiqala entloko, ndijikele, ndihle, ndisike umgca. Ne? Masiphakamise izandla sonke. Phakamise izandla sonke. Qala entloko. Ndijikele. Eh, kukho umntu olalayo. Sihle, xa buyalalisa lofu. ndisike umgca phinda ndiqala entloko im apha intloko im im im ithi usentloko ne okay jikela uhle usike umgca luthando masiphindeni kogqibela qala entloko hayi qala im apha intloko im apha intloko ujikele uhle usike umgca very good mamela ke iye apha edeskeni ke ndifuna ubhala apha edeskeni yakho qala intloko ima pha intloko ima pha intloko ima ima pha qala entloko ujikele uhle suphakamisa isandla usike umgca ndiqala entloko masime entloko song ujikele uhle usike umgca phinda ndiqala entloko entloko ujikele hayi ujikele uhle usike umca ne ngaphinda phinda qala entloko yes ujikele uhle usike umca okay masiphinde nisonke uqala entloko ujikele uhle usike umca masiphindeni qala entloko ujikele uhle usike umgca masiphinda a uqala entloko ujikele uhle usike umgca very good ne okay jikela uzawubhala ke ngoku lo mntu ulapha emqolo kuwe omnye makaze ngomqolo oyi-one makaze nomqolo eke ima iza ngomqolo eke yenzani kanjena jongana jongana jong uqala entloko not entlokweni yakhe kodwa ndithi uqala entloko ujikele uhle usitye um phinda phinda kulaa mntu uyi-one phinda hayi zintle sinikulu uqala entloko ujikele uhle usike umgca very good akujike ke ngoku omnye uzawuphala komnye ke ngoku uqala phi entloko hayi hayi subrasha intloko yakhe uqala entloko ujikele uhle usike umgca good phinda qala entloko thetha kaloku xa ubhala qala ujikele uhle usike umgca masiphinde uqala entloko ujikele uhle usike umgca okay masibhale emoyeni kokugqibela ke ngoku jonga apha kum jonga apha kum qala entloko jikele uhle usike umca ne okay mamela ke